told where where'd she go? Nezuko. She's behind the tree. You gotta you gotta feed her. You gotta feed her first. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. I got this. Verónica. Verónica. Eres tú, mi amor. Me has estado espiando desde atrás de un árbol como una linda, pero horripilante acosadora. This is beautiful. Nada más te estaba viendo desde aquí. ¡Oye, hablas español! Verónica. <laughs> Te llevaré por los cálidos cielos hasta Japón para que me hagas unos tacos de tripitas. This is how you do it. Take take notes, ladies and gentlemen. This is how you get your anime waifu. That was amazing. Verónica. Sí. ¿Aceptas mi trato? Sí, acepto tu trato. Acepto tu amor. Espérate, güey, la verdad no sé cuántos años tienes y antes de que me arresten mejor me voy de aquí. Tengo, no, te preocupes, tengo, tengo 18. Esto no puede continuar. Please. Por favor, no me sigas. Por favor, cambiaré por ti. <laughs>